Добрый день, дорогие друзья! И снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы с вами распишем елочный шар в технике контура. Итак, у нас уже с вами готов шарик, карандаш, которым мы намечаем основные элементы контура и разноцветные контурные краски. Вот так они в тюбиках выглядят тоненько мы начинаем точками разрисовывать наши элементы, которые мы закомпоновали карандашом. Вы их не увидите, потому что достаточно бледно, а вот я вижу. Поменяли контур на белый. Обязательно закрываем, потому что а, краска акриловая и а, сохнет, если за ней не смотреть. Это очень легко, но старайтесь ставить точки поближе друг к другу. Тогда будет более красивый орнамент. Берем зеленый цвет закругленными движениями делаем полукруги. Меняем на синий. Повторю, старайтесь точки ставить ближе друг к другу. Будет более объемно и более красиво. Выполняется работа недолго, не, вообще совершенно несложно. Развивается фантазия ваша. И что самое главное, у вас в любом случае получится очень красивый орнамент. А здесь очень важно помнить, что акрил, он хоть и быстро сохнет, но ему нужно дать время. То есть постарайтесь сначала начать с середины, либо с одного конца шара, постепенно прийти а, в другой конец шара, так как проще будет держать, когда уже высохнет там. А сохнет контур примерно минут 10. 5-10, в зависимости от э, цвета. Вот у нас уже получается такой красивый орнамент. А, совет старайтесь э, контрастировать с цветами, то есть э, чтобы рядом со светлым у вас был темный, а рядом с темным был светлый, яркий оттенок. какой цвет шара э, взять не имеет значения. Будете подводить оттенки уже по факту. Вот снизу у меня уже высохло, поэтому я легко могу убрать снизу. Не опасаясь, что там сможешь. последние элементы мы заканчиваем наш шарик. Обратите внимание, я оставляю место, где я могу держать шар. При этом не нужно ни кисти, ни воды, только контур. Спасибо за внимание. У нас получился такой замечательный разноцветный шар. Высыхает он впоследствии очень быстро. Можно надевать на ниточку и на елку. С вами была Куликова Анастасия. Подписывайтесь на мой канал, получайте обновления. Жду от вас комментариев и предложений. До новых встреч!